नमस्कार मैत्रिणींनो प्रियंकाच फूड वर्ल्डमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे मी प्रियंका हलामी तर आज आपण बनवणार आहोत कंडेन्स मिल्क कंडेन्स मिल्क तयार करण्याकरिता मी क्रीम न काढलेलं होल मिल्क अर्धा लिटर एका पातेल्यात ओतत आहे त्यात मी घालणार आहे दोनशे ग्राम साखर तुम्हाला जास्त कंडेन्स मिल्क हवं असल्यास त्या प्रमाणात तुम्ही दूध व साखर वाढवून घ्यावे साखर दुधात समप्रमाणात मिसळून व वितळून घेऊ हे मिश्रण मध्यम आचेवरती पंधरा मिनिटे आटू द्यावे आता पंधरा मिनिटे झाली आपण हे मिश्रण बुडाला लागलं का ते तपासून बघू तसं काही झालेलं नाही आहे तर आपण याला पुन्हा पंधरा मिनिटे मध्यम आचेवरती आटू देऊ आता तीस मिनिटे पूर्ण झालीत तर बघा दुधातील पाणी अगदीच कमी झालेलं आहे व कंडेन्स मिल्क तयार झालेलं आहे आपलं कंडेन्स मिल्क विविध पदार्थ बनवण्याकरिता तयार आहे मी याचा वापर करून लगेचच कुल्फी तयार करणार आहे कुल्फीची रेसिपी बघायला व प्रियंकाज फूड वर्ल्ड सबस्क्राईब करायला विसरू नका